E aí pessoal, aqui é a Paloma Hoje estou jogando nas ranqueadas e vou enfrentar duas Chuli Hoje é o dia da Chuli Então não deixe de acompanhar o vídeo até o final Se inscrever no canal para quem não é inscrito e compartilhar o vídeo com seus amigos e amigas Então bora pro vídeo! especial aqui das artes marciais. Vou deixar ela nem respirar. Eu já enfrentei a Chuli aqui no canal. Vou deixar no card o link. Ela é uma oponente forte pro Zangief. Uma. Foi acima. Então vai pra lá. Bah pra cima pra não dar oportunidade, porque se ela começar... Ferrado. Ah! Gente, gostei o Exaruik. Toma! Vai, vadia. eu gastei minha barra. Você vai ter que morrer. It was at this moment that he knew he Não! Gente! A mão dela é foda. Final round. Fight. Que cuquinada! Vem aqui, não foge não. Olha, me enganou. Vem aqui, vem. Ah! Tem que levantar no pino, não. Ah, fugiu, né? Toma! Ah! Fique vadia. Eu gasto uma barra, mas você morre. You win! Eita! Puxa vida, desceu de liga o cara. Vai tá voltar tá ferrado. Round 1. Fight! Fica dando esse cookie nada. Vem aqui, que eu não terminei. <laughs> Chega né, Shuri? Nossa. Fica quieta! Dá uma volta com a cabeçada. Round 2. Fight! Ah! Puxa vida! chegar perto, calma aí. Tá lá. Vá. Eita, helicóptero. Vai, Matia. You win. essa, essa farofeira. You go five win streak in ranked match. Vamos ver aqui. Round one Hoje é o dia da Chuli. Eita! Pessoal, eu continuei aqui nas ranqueadas, viu? Pra ver se eu consigo mais um pontinho. Hoje é o dia da Chuli. Em que varia? que eu tô vendo não é o mesmo cara que eu tava jogando não, tá? Mesmo personagem, mas cara é diferente. Vamos ver como que é essa Chuli, se, se essa tá preparada. Eita! Toma! Esse daí não pode nem pular. para! Morrendo aqui, tem que ir logo. Não gasta barra, mas você morre. Vem que vem. Não ia andar meu pilão de cima. Ah! Nossa, um risco. Você vai ver. Paciência, gente. Ah! Não acredito! Terror! vida, ela soltou o VT dela. You lose. Olha, eu deveria ter parado de jogar. Fui continuar. Mas eu preciso mudar essa situação. Bora, amigo. Vamos. Vamos. Round 1. Torça por mim. Deixa ela vai ver. Dá pra você parar? Eita! Meu, quem agarra sou eu. Olha, tirou meu agarrão. Você vai ver. Vem aqui. Preciso entrar assim, gente. Com muito cuidado. Ah! Vai vazia! Vem. Toma! Errou! <laughs> A mãozinha não chegou. Round two. Ah, começou você. Puxa vida. Speeding Bird dela é foda. Kikoken! essa situação. Ah, o Atar é mesmo. Saiu do meu especial. Vicky. Ah, não! Mas que coisa. Final round. Fight. Ah, Shuli. Vem aqui no agarrão do urso. Quando tá pensando, eu tô aqui atacando. Vai, Maria, morre logo! Fica aqui, então. You win. Olha, não foi fácil. Tomara que ela aceita. Vamos. Vamos desempatar isso. Round 1. Fight. Final. Tem que vem. Preciso ir pra cima pra pegar meus pontos de volta. Eita! ela é muito rápida. Cara! Vai que você errou de novo! Morre! Round two. Tá, vem aqui, vem. Vem não, cipé. Puxa vida, farofeira. Toma, vadia! Meu, só mais um. <laughs> Fugiu. <laughs> combo dela, Nasco. Vai, só mais um pouco. Meu, muita atenção, gente. You win. Mas valeu a pena. Devolve meus pontos aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. É, deixe o seu like e comente. Então, até o próximo vídeo. Tchau!